әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде отырып былапыт сөздерді қарша жаудырып танымал болған мұрат Әбділді сотталды әнде айтып жүрген блогердің қамауда жатқаны туралы айтылатын видео тиктокта лезде тарап кетті онда өзін мұрат әбділданың анасымын деген әйел ұлымен кездесуге кіргізбей жатқанын алға тартады желі қолданушылар болса мұрат әбділданың не үшін қамалғанын білмей дал болды олар өз болжамдарын жасап түрлі пікірлерін жаудырды басым көпшілігі мұраттың бостандыққа шығуын тіледі экспресс тілшісі видеоға қатысты түркістан облыстық полиция департаментінен түсініктеме алды ведомстводағылар мұрат әбділданың істі болғанын растады және оған сот үкімімен тиісті жаза тағайындалған ол ішімдік ішіп өзгенің ұлттық арнамысына тетін сөздер айтқан блогердің бұл әрекетінің видеосы желіде тараған намысым тапталды деген азамат полицейлерге өткен жылдың желтоқсан айында арыз түсіріпті аталған жайт қылмыстық кодекстің 174 бабы бірінші бөлігімен тіркелді яғни әлеуметтік ұлттық рулық нәсілдік тектік топтық немесе діни алауыздықты қоздыру күдікті ретінде сауран ауданының тұрғыны анықталды жан жақты тергеу амалдары жүргізіліп сараптамалар тағайындалған жинақталған іс құжаттардың негізінде қылмыстық іс 2022 жылдың 31 қаңтарында айыптау актісімен бірге сауран аудандық прокуратурасына жолданған қоғамда алауыздық туды тудыратын әрекеттерін қоймай өзгенің арнамысына намысына тиген орта жас шамасындағы тұрғынға 31 наурызда түркістан қалалық сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды деді түркістан облыстық полиция департаментіндегілер <laughs> бұл өмір ғой бұл өмір өмір болғаннан кейін қабылдап тұр адам қылпылдап